Ja, god eftermiddag och välkommen till vlogg 28. Ja, då lämnar vi Kerikeri då. Drar vi till... Uh, Bangari. Bangari. Ska jag lägga, ta en text under så... Bangari. Vi har jobbat några timmar, det är därför det var lite skiftning på allting där så. Så nu är klockan 10 över 4. Och vi ska åka en timme till en annan stad för på söndag, då åker vi till eh, flygplatsen. Åh, det går fort. Ja, just det. Min farsa frågar varför du alltid kör bil och inte jag. Det kanske ni också undrar varför jag aldrig kör bil. Jag gör det, men han erbjuder. Ja, och han är kameraman och DJ. Jag kan, jag kan ju liksom inte filma och köra samtidigt, det går inte. Så det krävs ju två för att dansa tango som man säger. Planerna brukar vara att vi ska dela turen, men sen slutar det ändå med att han kör hela turen för att det, det kommer så... aldrig i fråga va? Nej. Och jag sitter här och pillar mig i naven och laddar upp Youtube-videos. Och... Det händer mer i passagerarsätet än ni tror. Eh, vi ska in och köpa lite färddryck. Fär, färddryck. Oj, attan. Mm. vet så brukar vi alltid hålla en budget när vi reser. Vi tar ju aldrig femstjärnigt. Jag har världens jävla huvud. Men nu är vi på ett jävla hotell, eller hostel. Ja. Ett fängelse. Ja. Lastbilen. What the fuck? Det är öppet hela tiden. Ja. Nej men oj! Hur gör man om man känner sig lite bajsnödig? Det är rätt långt till toan va? Nej men där är toa. Yo! Kompisen ligger och sover, du drar en bajs, han får dra in den. Mm, det blir inte bättre. Det var lugnt, det var dörren öppen väl. Ja, just. Fri bajs verkligen. Det här är lite mer våran stil. Bunk, bunka, bonker, bäver, buffer, bonk, budget, kalas. Så vem vet, kanske har bort en mördare här, jag vände. Ja, det är du säker. Ja, vi hoppas lite mer på att det här kan ha varit ett gammalt häkte än ett fängelse. Annars mm. det känns det lite creepy ändå. Ja. Så han har varit riktiga jävla mördare och sånt skit. Ska vi ta... Ja, vi tar dem snabbt upp och... Det kanske här fängelse... Gubbarna gjorde sina pull-ups och blev biffa liksom. Jag vet inte. Precis. Kolla om... Undrar om... Ja. men eh, ja, klockan är 20 över 6 så det är inte så mycket mer av den här dagen. Jag har sån jävla skallebank så det är, mitt huvud skrynklar ihop sig. Nej. Lägger vi in maten i kylen och lite sånt skit. Ja, oj vad snett det gick va? Vem trodde att det kunde bli så här? 110 dagar sedan lämnade jag hamsterhjulet i Sverige. Jag befinner mig nu på andra sidan jordklotet, i en liten stad i Nya Zeeland. Ibland blickar jag tillbaka på livet i Sverige och allt det erbjudit mig. Dock saknar jag bara svenska snuset. och mina vänner såklart. Men hur hamnade jag egentligen i ett fängelse i Wangarai? Ja, jag har nog Andreas att tacka för den delen. Tror jag i alla fall. Jag kom ju undan polisen på vägen hit så. Ja, under tiden har Andreas lärt sig att spela munspel för att lätta på trycket så här på kåken. Och jag undrar hur min Youtube-kanal kommer klara sig. I värsta fall rymmer vi på söndag. Vi har planerat allting i minsta detalj. Och vi måste nå Auklands flygplats klockan 11 där en kontakt till oss kan gömma oss. Jag beräknas sitta kvar här i 136 dagar men min bok är inte skriven än. Om den här videon ligger uppe betyder det att jag har hittat en flyktväg. Så jag är då på fri fot. På min vad har jag i Filippinerna planerat den här flykten och tatuerat in hela fängelset med en planerad flyktväg i hur vi ska ta oss ut utan att bli upptäckta. Det börjar med att vi lägger fejkdockor. välkomna till uh, en ny dag. Och idag ska vi till grottor och vattenfall. Och idag kör ju Andreas igen pappa. Jaha. Fan. Och det här är anledningen till varför. För jag kan inte hålla en kamera och prata och titta in i den samtidigt som jag kör. Det är ju livsfarligt. Ja. Idag är jag ärrad av att använda toaletten inne på ett hostel. Så jag kallar mig själv för The poop Runner. Runner. Det är vad jag kallar mig själv. Där var jag va, Där, jag kommer in på toan, det ligger en liten rackabajsare där. Jag spolar ner den. Gör min rackabajsare om 10 minuter kanske. Du tror, tror du den spolas ner? <laughs> Vad fan? Jag sitter och snapchattar med Andreas. Ser hur jag ska lösa mina ilandsproblem. Titta på en Youtube-video. Spenderar kanske en kvart extra där inne bara för att vänta. Och inte fan funkar det då heller liksom. Jag klarar det överlevande. Sen om det här kommer med i vloggen eller inte, det vet jag inte behöver fan inte sitta och berätta bajshistorier. Kanske det tittarna vill se. Tittarna, eh, eftersom att JLC ligger högst i poddlistan så och måste ju folk gilla kiss och bajs ja. egentligen. De bara förnekar det. Ja. Oh. Darth Vader, vad har du att säga? I am your father. där då? Eh, inte Vattenfall, grotta. Jajamän. Ja, så vi ska till Vaipu Caves. Men ni får se hur det ser ut. Det finns en annan väg också. Finns det en annan väg? Ja, det går runt här. Ja, men content. Eh, jag känns som en jättedum i det. Så jag är inte det där hemma gott folk. Fan vad bajsnödigt det var. Så ja, nu är Andreas i någon grotta här. Jag ska försöka komma ner. Ja, fram med mobillampan, för vi är inte som... Vi har inte pannlampor med. Nej, vi är inte som För nu kommer inte ni se någonting, gott folk. Fan tillbaka i bild, Andreas. Eh, vi är verkligen förberedda, för vi... Alla andra har pannlampor och grejer, kommer vi hem med mobilficklampor. Så du... Där är lera, man kommer bli kladdig om fötterna. Så du tänkte gå in i en grotta och bara, men det kommer vara gåvägar och fint. Ja. Det är klart det kommer vara sånt här för fan på med dykarutrustningen för fan, nu blir det inlåsta i grottor. Det var väl inte så farligt Andreas. Jag ser ingenting på kameran. Men ja, vi är i en grotta. Det är mörkt och läskigt. Så du kan inte gå till en grotta och förvänta att det här inte skulle komma. Nej, det är sant. Nu är jag blöt. Jag har mina solbrillor i väskan. Ja, jag är blöt nu. Andreas, vart är du? Det kanske inte blir så jävla bra content när ni inte ser någonting. Nej, jag känner det. Och det är liksom lera överallt så det är halt så utav helvete. Fan, slå huvudet i dem där alltså. Ja. <laughs> Jag ser bara mina fötter. Grabbar, Va? släcker. Ta ner lampan. Oh shit. Nu ska vi bara hitta ut den här jävla klippan. Ses eh, i fria luften. Då är vi utanför grottan igen då. Eh, ja, <laughs> vi var inte så jävla imponerade som ni tror. Man kunde gå upp i skogen men vi tänkte äh, skit dit. Så jävla spännande var det inte här. Nu ska vi vidare till vattenfallet tror jag. Någonting mer spännande. det var det vattenfallen. Ja. Det gick inte att hoppa någonstans, jag blev inte så jävla badsugen så vi sparar den och blir blöta grejen. För att hålla mig torr och frisk ett tag till. Vi får se om det blir något bra drönarfoton. Jävla GPSen buggas åt den. Vad gör vi nu då? Andra äventyr. Vi ska på andra äventyr, hörde ni det gott folk? Ja, dagen är ung fortfarande. Mums. Vi åkte till någon, något ställe men jag tog inte upp kameran för jag fick typ 40 års kris av att vara där. Jävla god banan och kaffeberg. Det var någon trädgård med små sjöar, eller bäckar och blommor och lite sånt där fint för äldre. Det här var i stort sett det Wangarai hade att erbjuda. Ja. Bra kafeteria i alla fall. 5 av 5. Ja, har de islatte då är... Har man islatte då hamnar man högt upp på mm, kartan. Mm. Ska vi se om det här blir en egen vlogg, en mittemellan, en start eller fan den hamnar någonstans. Nu. En liten minivlogg. Mm, eller en liten minivlogg. Men tar den här videon slut så glöm inte att gilla och dela och prenumerera på min lilla sköra kanal. Hoppas ni tycker om mitt content. Jag äter min paj. det En spännande DJ. Ja. En hemlig gäst i, i En bloggen. hemlig gäst. I vloggen. Det, det är viktigt det där. Det är <laughs> DJ Sandstorm som kommer. Ja, ja. Jag är fortfarande